Ok del ruido, del silencio, que no me queda nada si te vas. Yo sé que estar conmigo nunca es fácil. y entiende, por favor yo te lo pido, que sin tus manos este cuerpo está de más, así que voy. y si es preciso. Oh.